来，欢迎收看六月十号，天天开心哈！来，我们来讲昨天开的号码，六月九号，亏下面宝贝来控一控数，一厘三三三数，这个号码哈，真的是比昨天好一点呐。我们讲一个时代的，然后比昨天好一点。你看昨天，昨天中奖是六千，呃，前昨前天是六千三百九十注，有没有？啊，今天是七千四百六十三注，好，那个一咪咪啊！ 哦，好几丝丝啊，那样。来，我们来看之前伊迄个规规个板路牌哦，来咱来看一下。来，好，伫遮来，大家来看一下，你看哦。昨天有个号码，来，我们来看哦，零一，六七，老爹是有讲过不？四期五期资优生有没有？我说两期内有机会掉下来。 零一果然掉下来了，有没有？零一果然掉下来了。昨天也提到这个零四控诉，长满光那个这个控诉，有无？所以其实长有无吼控一控诉甲一厘袂歹，为什么？你看一厘有看六六影重播的，可以自己回去看看六六影重播，一二十四期开一次，一二四期开一次，有无？然后六期开一届，六期开一届，这满个六期开一届，一厘有无？有水无？ 哦，有无有水无？水加连大腿，有无？哦，啊老爹上有讲哦，哦，咱讲一下上有讲哦，来看回回放哦，吼，三三，老爹讲讲的，详细爱注意，有无？双生详细爱注意，一一二二三三铁定封牌，有无？啊三三果然开了，有没有？三三果然开了，好啊，昨天有人在报三四。 其实说真的，昨天都看老爹的台。如果在里面一些好东西，自己去推荐，自己弄起来，真的五颗都有中到哦，真的五颗有机会中到哦。那也恭喜一些有中奖的一些社群的朋友哦，恭喜这些老爹的家人们有中到的朋友，也恭喜你们这样子。好，那极马来讲，今纳热门的白鸡是虾米？热门的白鸡是虾米？来，我们来看，那来先看这个大卡车这个。 他今天抓二八三五来一半，二八之前十九期没有开，扔机，今嘛七机，好二八，好二八，赶紧来参考一下哈。三五来，三五十机无开啊，二八路口也无，二六七无，哈，哦十，哦二八三五大概来扣参考一下哈。这个大卡车之前蛮会中的，哦常常二中一。 哦啊，如果有配到牌的人，请自己注意一下哦。来，这个多哥一四三一一四五三米，来一五一四开十四十四期没有开，有曾经有人这样子反路这样在抓，是有机会的，是有可能的哦。一四，哦，好来一二拉一四下来，一二会不会带一四下来嘞？有没有一二带一四？一二这个开的，一四会不会被他拉下来？ 我们拭目以待，我们来看一下哦。好，三一来，三一这么高级不开啊？你看，三一上是十期、五期、十期，基本很已高级啊，迈向第十期了。这两期之内会不会开出来呢？这两期之内会不会开出来呢？好，有没有机会呢？好，大家看一下，大家看一下，好。 好，那我们看这个老王先生来零七一六空七一六来空七一六零七有啊，来归几期归几无归十八期、五期、即码四期啊，两期左内，两期之内就是他的板路了。哦，所以零七开始要注意了。哦，零七开始要注意了。好，一六一六几期来？二十期、十二期，有啊，哦，两期。 两三期内啦，注意一下好，两三期内真的可以注意一下好，两三期内真的可以注意一下好，我们来看这个高高低零三一四空三一四五的来六期十四期这么背记啊，哦，那现在八期了，好，啊零一会有机会把零三给拖下来，有没有零一零四拖零三零四下来？ 所以今天的怎样子，你开零一零四掉零三零四嘛，对，零三机会有，零三机会有，哦，零三会有机会哦，哦，零四连庄也是有机会的哦，所以今天零三零四都是有机会的哦，哦，好，来，哥哥你还要讲说一四哦，一四这我就不用多讲了，刚刚有解释了，哦，一四，哦，刚刚也有人在报一四，哦，一数他做马浪的博，哈，好，来看这工程。 一八三七，一八三七，来一八，来加，曾经十期三期一期，这个一六一七一八一九老爹他都有公轨，之前就讲过了，这四个号码哈，三期内可能都会有一些表现，一期已经跳出来先表态了。 一六一八一九三期内都还是可以做观望的注意，哦，可以观做观望的注意，好来一八三七三七来叠加，来三期有没有？曾经有三期开一次，三期开一次，现在又是三期了，所以本来就应该会被列入观察的这个号码里面，有没有？哦，它就会被列入观察的号码里面，有没有？来，你看哦，这个钢铁人也是一样。 三六三七，好无？好掠掠零号嘛，对吼，抓零号，三六三七，抓这个零号，有没有？哦，好，来来来，看一个黑武士，哦，黑武士即个二零二三，来二空，二空，规矩无开啊，二十一期啊，现在奔向二十二期了。 哦，要奔上二十二期了，哦啊二三呢？来，之前九期、十期、四期、三期，啊，现在是要改成两期或一期哦，所以二三近期可能要摇出来哦哦。二零跟二三，我还比较看好二三呢，我觉得二零啊，它可能会继续关在里面哦，我是害怕它继续会被关在里面呐。好，来我们来看这个一七零哦。 五冠龙一七零哦，一七伫咧遮哦，一七会不会赶进度啊？你看上次二十六期，老师老弟曾经讲过，你看二十六期没开，十五期没开，让人给亏掉一啊，一七个 K 就亏，有没有继续可能会变成一期？然后今天在一期赶进度上来，有抓到牌的朋友就跟他一起冲了。我说真的。 有抓到有牌的朋友就跟他一起冲了，好啊，二五嘞，来，啊，你看，一五五 o 五我两 k 零吉，六本啊，他应该是昨天要开，如果今天再不开，我们就把二五放掉。哦，老爹会觉得说，如果说今天再没有开的话，我们就把二五放掉。好，好，时间休息就足紧了。好啊，难得安尼，时间就到啊，啊。 记得哦，订阅，哦，分享，哦，啊！我们今天六点见，拜拜。